La ponente del, curso de hoy es eh, eh, Karen Natala Rifo, que es, eh, estudió Derecho en la Universidad de Chile, es abogada, es jueza de garantías dentro del esquema judicial de Chile. también en ese, ámbito es la, primera persona que, que, ha hecho pública su condición de lesbiana en un órgano judicial eh, de, la relevancia de lo que ocupa y, por ello pues, es evidente que es una militante de, la causa. Eh, dentro de, sus, eh, su actividad como activista es directora de la Fundación Iguales en Chile y como decía, pues es un, orgullo tenerlo hoy con nosotros. En el programa figura la importancia de la jurisprudencia internacional en la evolución de la jurisprudencia interna de los estados, el caso Atarrifo y Niñez contra Chile, sentencia del 24 de febrero del 2012. En realidad, antes de entrar al tema, debo decir que me costó encontrar el punto en el cual iba a hablarles a ustedes en el momento de ahora, porque siendo yo, de lo personal, una mujer lesbiana, madre, abogada, jueza, uno tiene muchas voces, múltiples voces que quieren hablar y explicar su parte de lo que se quiere decir. Sin embargo, en, en el contexto de que se trata de un curso de derechos humanos, creo que lo más importante es partir haciendo los antecedentes fácticos del caso y luego centrarme en lo que significó armar el caso para la litigación estratégica a nivel internacional y posteriormente las consecuencias del fallo en lo que significa el sistema de jurisprudencia a nivel latinoamericano.